замонаи хуб неки бадану даму и калима ужаши ор шидай даму баъзео мегану кор гезашт давно ай сари нав батла хости яху легану ай тай киқо ай мубани абро камерата қати дуги ҳайф мешакатро каласар кушкат бенамёка сартод ҳама дасто полоки пулемётан сатро ео камкам дили виликандам ҳастам ташо баро динозаврам ма дорам капкан камкам нервора кандам ма хапкам велкам ай замин аст колката ҷамкам варақ варақ дисота бинависа даром тирада любой соти батл мезанад одарам фақиро нестан камбағал пула метадарам либосои қимата датанат метан дар дар раён пол Զորի տրեքի նաման, դա տիկտոք չեմ այդ տրակը զիղթար է բատլում Սարը ծարտ այ որի տաբին, բասարտ առավտ եմ, կատի դպետաս, որ ատա մեկ իրան պարտեր ғалти данма мехост бисёрӣ ҳаёт шӯхӣ кард ма гузаштамаш бетайёрӣ раҳ то помир бидав ба сарақаб фикр ка зиқӣ ка фикр ка ба хулоса тақаббул ка its underground и статусот халтида несая амра коре кардам ки гапи чап намара ты хости аудио баталина якам раунд даврав калон каде часпиди агар тӯра ҳичӣ нагу меган тарсиди байрақи гески танада яке таспиди саросемаги наки хата ба даст беги ман эстм канавайд неки ти хас бики боши даҳ тона меки хата хас беги репи ҳақ гуфти бояд чизе ҳаст беги неки чия репи ҳақ ай устода даст беги даврав ки калон каде часпиди агар тӯра ҳичӣ нагу меган тарсиди байрақи гески танада яке таспиди саросемаги наки تا با دست بگی من اسم وایب نکی خاص بگی باشی ده تونم نکی خطا خاص بگی رپی حق گفتی باید چیز حس بگی نکی چیه رپی حقه استاد درس بگی فهمو